Հայաստանը հիասքանչ երկիր է, բնությունն աննկարագրելի գեղեցիկ։ Մենք կփորձենք բացահայտել մեր բնության գողտրիկ անկյունները, որոնց մասին շատերը պարզապես չգիտեն, կամ գտնվելով մի հիասքանչ վայրում չգիտեն դրա նշանակությունը։ Խոսքը բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին է։ Այսօր մենք գտնվում ենք Հայաստանի ամենագեղեցիկ, չեմ սխալվի ասել, ամենասիրված վայրերից մեկում Դիլիջանում եւ կպատմենք պահպանվող տարածքի մասին, որը գտնվում է Տավուշի մարզում։ Մենք գտնվում ենք դիլիջան ազգային պարկում։ Բնության համաշխարային հիմնադրամի և կենսաբազմազանության միջազգային պահպանության կազմակերպության կողմից մեր տարածաշրջանը ճանաչվել է որպես աշխարի կենսաբազմազանության համար կարևորագույն վայրերից մեկը։ Դիլիջան ազգային պարկը, որը զբաղեցնում է ավելի քան 33 հազար հեկտար տարածք, Հազարավոր զբոսաշրջիկների գայթակվում է իր փարթամ անտարային լանդշաֆտով, բուժիչ հանքային ջրերի աղբյուրներով, բնական եւ պատմաճարտարապետական հուշարձաններով։ Պարկը սիրված վայր է արշավորդների համար։ Այստեղ կան քայլ արշավային հրաշալի երթուղիներ, հեծանվային արահետներ, գողտրի քիասքանչ վայրեր, կարճ ասած յուրաքանչյուր բնասեր այստեղ կարող է գտնել իր ուզածը, իր հանգստությունը ու կամ գուցե անհանգստությունը, առավել ակտիվների համար, որոնք չեն վախենում բարդություններից ու վերելքներ հաղթահարելուց։ Օրինակ այդպեսին կարող է լինել ապակեքար լերի վերելքը, իսկ այնտեղից բացվող հիասքանչ տեսարանը անպատմելի զգացողություններ ու երկար հիշվող տպավորություններ կթողնի արշավային այդ ուղին հաղթահարողի վրա։ Իդեպ ազգային պարկով է անցնում տրանսկովկասյան արահետը, որը վերջնական պատրաստ լինելու դեպքում ձգվելու է շուրջ 3000 կիլոմետր Վրաստանից Հայաստանով դեպի Իրան, դառնալով տարածաշրջանային աննախադեպ զբոսաշրջային ծրագիր։ Զբոսաշրջային արահետները բազմաթիվ ու տարբեր բարդության են։ Յուրաքանչյուրը կարող է գտնել իրեն հարմար երթուղի, գեղեցիկներից մեկը թաքնված ջրվեժի արահետն է, որը սկզբնավորվում է հաղարտնի վանական համալիր ձգվող ճանապարից, ու մինչև 10-րդ դարի այս հրաշքը արահետը ձեզ կուղորդի դեպի թաքնված ջրվեժը, անտարի խորքում գտնվող մի փոքրիկ գողտրիկ անկյուն կրկչան ջրվեժով, որն անթակույց հիացմունք կպարգևի։ Քայլարշավային մեկ այլ արահետ Գորժգյուղից մեզ վերում է ազգային պարկի ամենասիրված ու հաճախելի հատվածներից մեկը։ Այստեղ յուրաքանչյուրը վերագտնում է ներդաշնակությունն իր հետ, միաձուլվում բնությանը, պարուրվում հանգստությամբ, լիցքավորվում յուրօրինակ էներգետիկայով։ Մենք գտնվում ենք Դիլիջան ազգային պարկի սրտում, հենց այստեղ է գտնվում Գորշի լիճը։ Դե իսկ դիլիջանից պարդլիջ գնացող ճանապարին անպայման այցել եք ազգային պարկի կովկասյան ազնվացեղ եղջերուների բազմացման կենտրոն։ Հաճելի պահերը ձեզ և ձեր երեխաների համար ապահոված են։ Ծրագիրն այս ընդամենը մի քանի տարվա պատմություն ունի ու սպասելիքներն իսկապես մեծ են դիլիջանի անտարներում երբեմնի կենթանական հարուստ աշխարի վերականգնման առումով և հավակնոտ այս ծրագրով նախատեսվում է տարիների ընթացքում գեղեցկագույն այս էակների վերադարձը վայրի բնությունը։ Պարտամանտարներ, գեղեցիկ ջրվեժներ, հետիոտն, ձիերով, լերնային հեծանիվներով, մոտո արշավային երդվողիներ, Այս ամենը հրաշալիորեն նախանշում են զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները եւ Դիլիջան ազգային պարկը կարող է ավելի շատ թվով զբոսաշրջիկների գրավել ամբողջ աշխարից։ Վայելեք Հայաստանի բնության այս հիասքանչ հատվածի ամբողջ գեղեցկությունը։